Mandirannya besar sampai कितना लेवल है जुड़े हैं उसका दर्द नहीं होगा बहुत ज्यादा दर्द होता है पता है आपको नहीं पता नहीं बोला था बेटा Breathe in, breathe out. कुछ नहीं हुआ आराम से आराम से आराम से आराम से नहीं अरे फूटेगा तभी ठीक होगा हाँ, तो बहुत दर्द हो रहा है रुको रुको रुको तो खुला टाइट था ना जकड़ा हुआ था ना हाँ, हाँ, उसकी वजह से इसी अभी के लिए बाद में नहीं होगा आराम से छोटे आराम से थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा तुमको तो ठीक ठीक हो जाएगा कैसे आज जाओ मेरा टर्न कर लो सीना बनेगा क्या कोई बात नहीं आज जाओ करवट ले लो मेरी तरफ मार्केटिंग करा दूंगा बाहर लोगों के हस्बैंड रुलाते हैं आपके हस्बैंड फंसा रहे हैं तो ये तब पेवर तो सर आपका गाड़ी है बोलते में रुलाने हाँ, वाले हैं इसको मोड़ लें अरे सुनो अरे ये तो मोड़ तो इससे थोड़ी कुछ कर रहा हूँ हल्का रखो छुट्टी तुम्हें बोली थी ना इलाज कराना है इलाज कराओ आराम से बैठो फ्री रहो आराम से रिलैक्स छोड़ दो फूटा पता नहीं पूरा फूटा पूरा फूटा वाले यहाँ तक स्ट्रेट उस तरफ बोलो बाएं बाएं इधर पड़ तो ना पड़ तो बाएं पड़ तो ये सीधा ये तो आप चाह रहे थे ना शायद हम्म। थोड़ा सा इसमें दर्द रहता है थोड़ा सा पीछे जाओ तो ये ही टाइट है जो आप बोल रहे हैं ना सीधा लेट जाओ छोड़ दो कुछ नहीं हुआ छोड़ दो रिलैक्स करो बेडरूम का बोर्ड डालने का छोड़ो छोड़ो पंख छोड़ो घुटने तक से आवाज आ गई छोड़ो हाँ अभी जो भी बाकी है आ जाओ हो गया हो गया ऐसे पढ़ते हैं बोलो पढ़ो पढ़ते हैं हाँ। I oh, That's right.